me mi parades unu poenton de mia bibo minestias mi mi besonus tion je fino, je la stuparo ver shade tiu unu <laughs> poento estus necesa por tra vivi <laughs> kaj vi justifis min dankon yes ne dankin ne do mi kaj mi savos six protectors on al dextra flanko gi muta da zombio venos kai tiam ni iros al dextra yes Yes. Se ne pafu citiu in uh, explodulo in citiu. Okay, bone, bone, bone. Explodilo in. Unu es... Uh, nur alla zombio sen explodi gin. Chani bezonas gin por poste. Pushu lo coming. Mm. Wow. Ne al mi. Uh. Eh, this is for. Aia tankulo venas de la maldextra flanco, mi nun jetas bru bombon, li esit bru legita. Mhm. Mm Tia anco esta saltulo. Li am mortis? Oh, fe, kio okazas al tankulo, kia li ne esit bru legita? Aia, nun li estas. Eble, eble estas <laughs> oh, fe, tio eblas. Ok, li mortis. che mi nun jetas pru bombon e kai do ciu i pru bombo esta suzita de ciu flanco nun mi jetas la alia in son bomboin Eh, saltulo esta sur la muro kai mortigita Ege bone mi iras nun al dextra flanco Ah, eh... Uh, Jen Kankulo. Mi bruligos lin. Yes tie. Fek! Ah! Charlie li iris tra la akvo, tial li ne brulas. Oh, mi eĉ ne scias, ke tio eblas. Nek mi. Ok, mi... Ah, fek, fek, langulo! Langulo, helpu min! Estas du. Fakte, du languloj. Je la dextra, estas alia langulo. Jes. Uh, eh, revenu dextra nun, mongole. Ege, bone, mi venacas Tanculo e la maldextra? Dai, che buone. Mi ne havas bru bonbon, ĉu vi? Uh, ne, mi prenos. Oh, Chi li esat? Ah, coach! Vi esat... Oh! ...tia de commensanta. MI DAT STUZI! Ah, mone. Vi <laughs> brulas? Mone. Eke, do mi nun commensas meti la... ...alien bombo in proxima al la muro kie estos truo. Ah, smoka! Fek, fek! Fek! Ah, ah, li port... Mi estes... Kie vi estes? Mi estes sur la muro. Oh, bon chance mi metes tiun bonbon tie. <laughs> Ĉu vi vidis kion mi faris? Yes. <laughs> ok, ni iru um, kiel uh, eh, Iveria nun estas? Yes, iru al la bombo, uh, al la du maŝin papiloj ĉi tie, kiuj protectas la truon en muro. Pushulo eher? Ah, ja, was tempern nun? Danke. <laughs> Danke, Ja. estas um, l'angulo malantaŭ mi ĉe la ŝtuparo Eh, uh, bone, li estas mortigita. Oh, fek! Mi faris ambo! Nu, bone. Ai che ni prescal el usis ni ein bombo in doni devas esti preta por batalo. Dia tranquillo es. Eh. Ofek. Ouch. Back. Two tankoi. Ai okay, che idi alla stuparo cianinine plus post protect. Ah, momento ancora. Ah, ah oh, ecco. Idu alla stuparo ho machoi. Oh, fe. Oh, casaches. Ah. Oh. Eh, mi credes che poste eble ni devos ludi la Game of Thrones mapo, cioè non ci tio compere neble, è stato rompito. Tro, tro, facile ci tie. Yeah, Tro facile. Ciu vi volas helpi min? <laughs> mi mi chatus helpi min. Mi volas helpi. Mi nun cusha sur la tero. <laughs> nu, tro mal frue. Da. Code 6, vi devas helpi iun. Ah, tro mal fru. <laughs> Mi volas uh, helpi mi ne povas. ok, <laughs> bona. Mi volas helpi Doni pro... ne. <laughs> helpi... ne. Uh, eh, hey, mi ancora vivas.